तो दोस्तों आज हमें मंडे राइट रॉ में होने वाला है शत्रोलिंस बनाम केन डब्ल्यू चैंपियनशिप अब नेक्स्ट कुछ ही देर में शुरू हो गए मैच आपने देखा होगा पिछली बार जीते थे केन पिछली वीडियो में कैसे जीत गए थे और आज मिला है मौका शत्रोलिंस को केन से लड़ने का डब्ल्यू चैंपियनशिप e के लिए देखते हैं आज क्या होगा इस मैच में द डीमोन केन जीतेंगे या शत्रोलिंस The following contest scheduled for one fall is for the WWE Championship. देखिए और ये आग लग चुकी है आ रहे हैं the on Kane W W champion आ रहे हैं केन रिंग की तरफ ये देखिए ये है डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन आ चुके हैं रिंग में केन और कुछ ही देर में होगा ये मैच स्टार्ट और अब आ रहे हैं the beast slayer Seth Rollins क्या सेथ रॉलिंस इस बीस्ट को भी हरा पाएंगे इसका पता चलेगा मैच के एंड में देखिए सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस हो रही है ये देखिए बीस्ट स्लेयर क्या आज ये बीस्ट स्लेयर हरा पाएंगे के, केन को रिंग की ओर आते हुए सेथ रॉलिंस आ रहे हैं रिंग की तरफ Playing in सेत रोलिंस आ गए हैं रिंग में और कुछ ही देर में शुरू होने वाला है मैच सेत रोलिंस का बीस्ट को हरा पाएंगे ये देखिए ये है डब्ल्यू चैंपियनशिप e ये देखिए बेल बजते ही बेल बजते ही सेत रोलिंस केन के ऊपर टूट पड़े हैं पर केन ने पकड़ लिया एक चौक स्लैम के लिए और एक चौक स्लैम एक चौक स्लैम दे दिया है एक चौक स्लैम के बाद और एक क्लोज लाइन देने जा रहा था पर एक साइड वॉक क्लोज लाइन का रिवर्सल किया हो दिया एक साइड वॉल्क पर केन अभी कवर नहीं करेंगे फिर जा रहे हैं एक चौक स्लैम के लिए एक और चौक स्लैम के लिए पकड़ दिया चौक स्लैम के लिए और एक और चौक स्लैम एक और चौक स्लैम दिया है पर केन इतनी जल्दी कवर नहीं करेंगे ये देखिए उठ रहे हैं सेथरॉलिज और एक क्लोज लाइन दी है केन ने शतरंज क्लोज लाइन देने जा रहा था तो पर केन ने दे दी एक और शतरंज क्लोज लाइन दे रहे हैं खुद ही गिरे जा रहे हैं इस बीस्ट के सामने डीमोन केन देखिए फिर से ये उनकी तीसरी क्लोज लाइन है और एक क्लोज लाइन देने जा रहा था तो पर एक चौक स्लैम के लिए पकड़ लिया और एक चौक स्लैम तीसरा चौक स्लैम दिया है आप कवर कर रहे हैं केन जी सकते हैं ढाई काउंट पर किया के काउट लगा था टाइटल रिटेन हो जाएगा सैथ रोलेंस ढाई काउंट पे किया एक अकाउंट उठ रहे हैं सैथ रोलेंस और एक उसकी तरह एक और चौक स्लैम पर नहीं सैथ रोलेंस ने अपना बचाव किया सैथ रोलेंस ने चौक स्लैम के अपना बचाव किया और उनके पैर पे हमला कर दिया और गिरा लिया है केन को गिरा दिया है केन को और एक पेडिग्री पेडिग्री के बाद जीत के बहुत करीब वन पर ही किक आउट इस बीस्ट के सामने कैसे दिख रहे हैं बीस्ट स्लेयर केन ने वन पे ही किक आउट किया एक स्टॉक एक स्टॉक दूसरा स्टॉक और एक तीसरा स्टॉक तीन तीन स्टॉक और लास्ट में द गोल्डन स्टॉक हो माई गॉड चार स्टॉक के बाद बन गए न्यू डब्ल्यू चैंपियन चार स्टॉक के बाद हराया इस बीस्ट को हरा दिया सत्रह की बीस्ट को ये देखिए केन उठ रहे हैं क्या केन को मार नहीं कैन शाबाशी दे रहे हैं बधाई दे रहे हैं कि तुम बन गए डब्ल्यू चैम्पियन देखिए सत्रह से चार स्टॉक के बाद हरा दिया डीमोन केन को बन गए हैं न्यू डब्ल्यू चैंपियन हाथ में ला लिया है केन ने सत्रह से तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले मैच के साथ अगर आप हमारी ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लाइक वीडियो को लाइक कीजिए अगर ऐसी मैच देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के साथ